السلام عليكم يا أصدقائي أهلا بكم بقناة كريزي كيدز أنا اسمي منى اليوم راح نتعلم كيفية القراءة خلونا نبدأ مثل ما تعلمنا كل حرف ينلفظ مثل ما هو بس في حالات يجون حرفين أو ثلاثة مع بعض ينلفظون بشكل مختلف هذا راح نتعلمه اليوم لازم تحفظونه بصم يلا راح ألفون آ مع أو تلفظ أو أو أو مثل Auto. هكتب لكم Au. to. أول شيء لفظنا الأو وبعدها to عادي Auto يعني سيارة ثاني آه إيه مع إي راح أعمل خط مش هعمل خطبة إيه مع إي تلفظ أي أي مثل أينس eins يعني الرقم واحد أتوقع مكان easy آه A مع U A مع U تلفظ أي أي مثل أيلة أي لا أه <laughs> ما طلع حلو بس أحسه أيلة يعني بومة okay ما أتوقع بأنه مكان عربي أو لا زين هعمل لكم خط اي آه، e و اي اي e و اي راح اكبر النقطة برضه بس اي e مع اي تلفظ اي بس انتبهوا هون هاي مو اي عادية هاي اي طويلة اي اي مثل Biene. Biene. هنا بالنص اللي اجت الاي ب بينا بينا اوكي هسه نجي راح امحي لكم اياه لانه هسه اريد آه، اشوف لكم شغله هاي انتبهوا هاي اصعب من الثانيين من القبل يعني كو مع او تلفظ كف كف كف مثل كفالا الفالة يعني قنديل البحر آه أنا زينه آه Qualle قلنا Qualle يعني قنديل البحر okay احنا كلنا نعرف إنه ال S ينلفظ S عادي بس لما يجي بعد ال S استني راح أعمل لكم لما يجي بعد ال S يجي الأحرف الصوتية أو فوكاله بالألماني يجون آ آه. يجون بعد آ آه. A E O أو U أو زي الإبسلون بس إبسلون ما يعتبر حرف صوتي يجون يصير الإس ينلفظ ز ز رح نعمل مثال ز غيان سوريان يعني سوريا هون ما لفظنا سوريان لفظنا زوريان الأز ال S. نعمل مثال ثاني زاوبا زاوبا زاوبا يعني نظيف اوكي اريد اسا اوكي نرجع على الاس سي والها اس سي وها اس سي وها تلفظ تلفظ ش ش تعملون شفايف لقدام يعني لقدام ش ش ش مثل Schule. Schu le Schule يعني مدرسة حطينا ش شو شولة الأولى عادي Schule. مثال ثاني ثاني قلت لكم شولة يعني مدرسة شولة يعني مدرسة أوكي نو واحدة شيغة نفس الشيء بهاي سهل يعني اجا عادي يعني شئغ يعني نقص اوكي دقل سي والها سي والها <laughs> ها انا اريد اعمل احلى بابا يلزمني لوح اكبر اه <laughs> هاي الله السعرة طلع لها مو حلو اعتذر بس اوكي سي والها ينلفظ مثل الخاء بالعربي مثل الخاء بالعربي بس انتبهوا احنا نلفظه مثل الخاء بالعربي بس لما يجي قبله الأحرف لما قبله تجي الأحرف آ أو أو لما يجي قبله هذول الأحرف آ أو او نلفظ خ رح نعمل مثال رتبوا هون لا خن هولا اجا قبل السي والها اجا قبله ا آه. ا فيجي لفظ لخن لخن لخ آه، استني لا لخ إيه؟ لخ لخ لخ يعني ثقب ثقب هون اجا زيد قبله او فصار لخ تبو أم ثانية خلينا نقول زوخن راح أعرف أعمله فوقه لأنه ما طلع فيه زو هن يعني زوخن أجا زيت قبله أو فين لفظ هنا وزوخن يعني يبحث أوكي هاي خلصنا نساولها بس إذا ما يجي هذول الأحرف قبل تسيجون أحرف ثانية إي يعني أي أحرف ثانية قبل تساولها اللفظ هسه اقول لكم شلون تلفظونه بس لا لا لا فيش انتم انتبهوا معنو خا ولا شين بالنص هو خفيف انه معنو ش هذا ش لقدام الشفايف والش هي اللسان يظل بالنص والشفايف لورا هيك هذا هو راح اعطيكم مثال لل لا امحي ነው ማለት ነው ማለት احنا عندنا بيو مثال Licht I قبل نسوي لها بس فينلفظ Licht يعني ضوء راح نعيد Licht يعني ضوء اجا قبله ال I فيصير اوكي مثال ثاني nicht الجزائر قبله إيه صدفة نشت يعني لا اجا أجائي لا اوكي بس انتبهوا هاي مو بس عند الاي e، هاي عند كل الاحرف الثانيه بلا الا او واو لا بس انا عندي صدفه <laughs> اي اوكي فان شاء الله آه، عجبكم الفيديو اتمنى تستفيدون منه لو سمحتم اعملوا لايك سبسكرايب ولا تنسون تفعلون الجرس باي